তুমি যেমনই বহাগর প্রতিতু বহাগতে মহরম যাস তোমার Música চলি जासबी में पानी तू पी पिया जासबी में पानी तू এটাটো ভাল এইটো মানে ধুনীয়াকে ৰেষ্ট চেষ্ট লৈ ল'ব পাৰি বহুতে লগাবলৈ ঘূৰি ফুৰিছো চাহ তাহ খাই ল'ব পাৰি যিহেতু চাহ তাহ খাই ল'বলৈ আহিলোঁ হয় না হয় Aku orang barang ini. Hah? Cuma kan mau nasi dong? Ini semua kan? Relaxing song ini boleh. Oh nahon. Oh nahon. Pari bina seneng, oh nahon. Una malpa y quítese de esa Hollywood.